Est-ce que tu aimerais te baffrer un chili con carne Non, merci. Je, suis un peu ballonné là. Je, ne suis pas, je suis pas trop bien. Hmm. Je suis désolé. Hein. Il n'y a pas d'offense. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir. Un bon chili con carne, d'habitude, je suis partant. Mais là, je, fais un régime à base de à base de Wish la reine. Excuse-moi, à base À base de Wish Lorraine. C'est des petites tartes. Euh, non, mais pour qui tu me prends Je rêve. La fromagerie en boîte de chez moi, elle vendait trois choses du fromage, des Wish Lorraine et de la bouffe chinoise. Alors toi, mec, avec ta régime à la tu me fais bien marrer. T'as devant toi le spécialiste de la Wish